A ver, Susa, dalle aí no embrague. A ver. A ver, pisa embrague. nos usa. Ahí, ahí. Ahí, ahí, ahí, perfecto. Perfecto. Bueno, feliz ano a todos e a todas, e a todos os clientes e clientas de Talleres Chola, que sepades que o primeiro cliente e clienta que se veña polo taller no 2017 ten o cambio de aceite gratis. Non desaproveitedes esa oportunidade. E bueno, pasar boa noite e ollo ca noite, que é moi traicionera, a noche é moi traicionera. Mira, pero tendo tu cuerpo caliente, ra, ríase la gente. E nada, a disfrutar e a brindar con viño espumoso albariño e unha boa uva de collón de jalo. E veña, Salud que vos está. ¡Vamos, susta!